Xo'p, hammaga avvalambor assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan hozir xudo xolisi e, devorga yopishtiriladigan yumshoq modelni ko'rib chiqamiz. Aynan hozir sizlar bilan oddiy bitta rektangldan boshlaymiz. Rektangl o'lchami 3.5 ga 2.5 metr. OK bosamiz. Hozir nimaga aynan bunaqa o'lcham tanlaganim? E, Proportsiya sal yoqyapti. Ochchasiga yetadigan bo'lsam, men pastga olib kelib Mana buni ham pastga olib kelib Hozir sizlar 2 million bitta ish qilaman. To'g'ri. qilmayotganimni boshida bilmay qolishinglar mumkin ho'p mana buni anaqasini e, kattalashtiraman aytingchi bundan kattaroq setkaga olib kelib oldim endi mana bitta bizada bunaqa e, liniyachisi bo'lardi deysizlar bo'lsa bitta shunaqa liniya chizib olaman hozir oddiy bitta chizuvligidan boshlayman keyin uyog'iga katta chizuvliklarni ko'rib chiqamiz hop bundoq olib kelib turib mana bitta bitta sichqonchani tugmasini bosib uraman o'n besh santimetr deyman hop Okey bosaman. Ctrl øh, A soq keldi. Haldanim. Qaytadan chizaman buni. Masalan, mana bu yerda mana bu kecha chizib oldik. Buni endi hozir bitta surib olamiz. sichqoncha o'ng tugmasi bilan 15 sm taxminan birinchisidan. Okey, endi buni yana xuddi o'sha narsani tanlab Ctrl C va Ctrl V ni bosib, bundoq bu yoqqa suramiz. Va sichqonchani endi o'ng tugmasini bosamiz. Taxminan 15 sm deymiz buni ham. Э, orasidagi sonini masalan qancha bo'lsa shu yerda bir o'ttizcha chirib yozaverik to'rt yarim metrgacha borib qoladi ortiqchalarni o'chirib yuboramiz mana buni ochib o'chirib yuboramiz mana buni hammasini belgilaymiz yana o'sha o'tgan safargidagi ustiga ikki marta bosib bundoq ichkariroqqa kirgizamiz taxminan bundoq mana bu holatga olib kelib oldik endi bizani qiladigan ishimiz buni friz qilib olish friz selection qilib qo'yamiz mana friz freeze bo'lgandan keyin mana sichqonchaning o'q tugmasini bosib layer clone ovora bosamiz teparog'iga bitta tashlab qo'yamiz taxminan mana bundoq qilib qaytib turishni ahamiyati yo'q mana buni ustiga tushadi bu narsa bo'lgandan keyin mana buni bundoq ozgincha tortsak bo'ladi tanlaganimizni Ctrl K bilan unfreeze qilamiz bizda anaqa holatdagi narsa bo'ldi agar sizlar buni qilmasanglar har bittasini bu chokini qo'lda tikib chiqsanglarga to'g'ri keladi layer clone bilan o'zi bittada hamma choklarni beradi ustidagisiga mana bu pressure degan joyiga yigirma beramiz hozir va anaqani bosamiz oti chiqib simulyatsiyani yigirma kamni qo'yib yetmish sakson berib qo'yamiz buni o'zi necha 60 kamidi yetmish ekan maksimali ha undan ko'tarilib ketib qolibdi uzr sizlarni chalib qo'ygan bo'lsam mana buni ham misol yuz bermaysizlarda bir yuz beshdan berasizlar bitta tomonga shunda sal mana bu bunaqanglar agar bu ish kamlik qotgan bo'lsa bir yuz berasizlar bir yuz bir agar bu ham kamlik qotgan bo'lsa yana oshirasizlar masalan bir yuz yigirma berib ko'rasizlar mana bir yuz yigirma bersa ham yana ozgincha chiqib qolibdi mana bunday holatga keldi endi biz buni e, topologiyasini ko'paytirsak bo'ladi ham setkasini qalinlashtirib va yana simulyatsiyani bosib yuboramiz simulyatsiya bosilinganda bizada eng oddiy mana bu e, eng ko'p tarqalingan va eng ko'p sotilinadigan modellardan bittasi ya'ni e, yumshoq devor paneli hosil bo'ldi buni endi atrofiga ozgincha ham dekorativ panelni 3ds max dasturi yordamida yasab olsanglar hop shundoq э, tayyor bo'ladi endi buni qiladigan ishinglar misol mana bu ozgincha g'ijimliklar yoqmayotgan bo'lsa mana buni kamaytirasizlar misol bir yuz o'nga bir yuz o'n berasizlar balkim balkim undan ham kichkina berarsizlar balkim yuzga bir yuz o'n berarsizlar balkim mana mana yuzga bir yuz o'n bersanglar mana bundan chiroyli bitta narsa hosil bo'lar ekan xo'sh endi buni mana bu ham pastga tushib turib hozir remes bermay turaman fabrikani turini o'zgartiraman ham pastga tushib presetdan misol hop linenga o'zgartirib ko'raman mana qanaqa bo'larkan linenda ana bunaqa yoqimli narsa hosil bo'lar ekan. tanlaymiz endi bunga remes bersak bo'ladi Men hozir bunga remes berib o'tirmayman mayli men bu quvvat qilib qo'yaman quvvat qilib qo'yganimda bizga ham bir e, e, iloji boricha remesni bosmanglar ya'ni o'sha aytgan e, o'tgan safar aytganligidagi quvvat qilib qo'ysanglar ham xuddi o'sha kvadrat setkaga keladi faqat mana ozgincha bunaqa g'alati narsalar bo'lishi mumkin lekin bu narsa xato hisoblanmaydi sizlarda asosiysi burchak emas burchak holatda hamma setkalar buni bemalol sotsanglar bo'ladi mana asosiysi mana har bitta chokka orasidan anaqa burchak g'alati narsalar paydo bo'lib qolmaydi shuni inobatga olasizlar degan umiddaman xudo xohlasa mana misol bir yuz o'n emas bir yuz yigirma beraman hozir endi ozgincha semizroq bo'lsin agar bu yana kamlik o'tgan bo'lsa yana ozgincha oshiramiz ho'p sinxronizatsiya ketyapti Hop. Azin chalib qoldim. Ha, bo'lmaysizlar. Yo'q, ha, yo'q, akademiyada. Endi davom etamiz. Birinchi devorimizda paydo e, to'g'ri hosil bo'ldi. Buni bemalol 3D e, ga qo'yib sotsanglar bo'ladi. Atrofiga ham dekorlarni yasab yoki o'zinglarni ham spalninglarda ishlatsanglar bo'ladi. Yasash yo'lini ko'rib oldinglar, rosa oson. Endi hozir bundan foydalanib ikkinchi devorni ham yasab olamiz. Buni olaman. Bunisini risk qo'yaman buni ham risk qo'yib turib umumiy hammasini ctrl a bilan belgilab turib yoniga surib qo'yaman endi ctrl c ctrl v olib mana bu yon tomonga tashlayman yoki mana bittadan ctrl c ctrl v olib maniki tashlayman hozir yana qaytadan chizib chiqqim kelmayapti ochchasiga yetadigan bo'lsam hozir mana bitta paydo bo'ladi aynicha kutamiz xo'sh mana paydo bo'ldi nam freeze qilamiz faqat nam ustidagisini o'zini ctrl k endi qiladigan ishimiz ham orasiga e, o'sha e, gruppada berilgan savol hozir ishlab oling mirobit bergan savoli o'sha mirkomilov mirobit gruppada bergan savol bo'yicha mirkamolov mirobit bergan savol bo'yicha anaqa bitta hozir anaqa yozamiz kapitan E, tomonga unda mana bu narsasini chiqamiz endi faqat keyin yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman hop yangi boshlayotganlarda bo'ladigan narsa man o'zimda ham bo'lgan narsadan o'tib ketasizlar alloh xohlasa hop men bu sohaga yangi kirib kelganlar e, agar programmani bilib oldim bo'ldi bu arxitektor bo'lib qoldim yoki dizayner bo'lib qoldim degani emas hop iloji boricha bu narsaga qattiqroq qaranglar jiddiyroq qaranglar e, chunki dastur bu oddiy anaqa nima desa bo'ladi qalam buni uch xil anaqalari bor turlari bor masalan hozir qo'yayotgan ismi boshqa dasturlarda ham qilsa bo'ladi boshqa anaqada ham qilsa bo'ladi e, olinadigan natijada emas gap e, asosan hamma narsa ideyada o'sha misol hozir man qilayotgan ishlarim faqat ko'chirish va o'sha narsalarni chizish e, chizish bo'yicha asosan darslarim shunga programmani o'rganib oldim bo'ldi arxitektor bo'lib qoldim deb o'ylamanglar iloji boricha ko'proq kitob o'qinglar mana shu yo'nalish bo'yicha agar qiziqayotgan bo'lsanglar hop mana bu tomonga davom ettiraveramiz buni ham Э, endi aql o'rgatyapti boshqa deb o'ylamaydi to'g'ri tushunasizlar hop mana to'g'ri tushunsam mana narsa bo'ladi hozir mana bitta bitta sinxronizatsiyani bosib yuborsak shunaqa xudo xohlasa hozir umuman yo'nalish uchun oldinglar mana mana shunaqa narsani chizasizlar layer clone under qilib mana bitta bosilgan bo'lsanglar sizlarda ham bir chiroyli narsalar hosil bo'ladi agar hosil bo'lmayotgan bo'lsa demak qayerdandir noto'g'ri qilgan hisoblanamiz bittasini hozir o'chirib yuboramiz misol tepasidagini o'chirib olamiz kerak emas mana olib turib layer clone over bosamiz va mana bu oldiga tashlaymiz ustiga tushdi ayniqcha oldinroq chiqaramiz Um, tekshirib olamiz stoklarni hammasini hop unfreeze qilib olamiz ctrl k tabel sinxronizatsiya ketyapti hozir hammasini ham beradi. mana bu pastroqqa tushib pressure bosishimiz kerak edi sizlarda bo'lsa yetmishga top chiqib qo'yaveringlar singushmaydi bizani shunda sizlarda bittadan anaqa devor paydo bo'ldi faqat bu hozir anaqa chalaroq mana bu yerda misol shimkejga misol bir yuz o'n yoki bir yuz yigirma beringlar qanchami devoringlar ishini xohlasanglar shuncha katta beraveringlar sonni hozir agar manda mana bu naqs noto'g'ri chiqqan bo'lishi mumkin mana bu orasidagi naqslarni balkim olib tashlash kerakdir boshqadir ularni endi o'zinglar e, to'g'irlab qo'yasizlar degan umiddaman xudo xohlasa hop asosan o'zi mana mana shunaqa qilib yasalinadi xohlagan shaklinglar xohlagan naqshinglarni mana mana shunaqa yo'lda yasovchilar bo'ladi fold renderingda e, qilish tavsiya qilmayman unda bunaqa katta e, effekt ololmaysizlar mana bunda уже mana bemalol e, xohlaganinglarcha misol bir yuz o'ttizgacha olib chiqsanglar bo'ladi bir yuz ellikgacha olib chiqsanglar bo'ladi xohlasanglar ikki yuz qilsanglar bo'ladi ishib ketaveradi bu narsa qancha ham bir narx kerak bo'ladigan bo'lsa shuncha o'zinglarga kerak bo'lgan natijaga olib chiqa oladigan umiddaman خب، درس چونرلی و فایده لی بولدیگم امیدتم خدا خالص که اینگه درس دیگه یعنی نکرش کنچه هر سلامت بولیله اتبار چون رحمت